dois, três. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada é dia hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem Não nos deixe tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.